I'd say like swami, but I don't stand you. Lion. Nee, wacht. Ready zit ik, zet het als aan om mijn kiel Vertrouw op haar vrienden en dit is maar net te veel Want ik is aan een lion, ja ik is aan een leeuw En ik is aan die idol, wie zag me iets nieuw Toen ben ik zo rot, toen ben ik zo scoop Tel broers in zijn kop, laat laten hem kap, we laten hem trap De beste man sap, het aan weg, kom maar wat knap Ik is die guy skippen niet. Sinds in de week en een week of zie. Zien voor niggas en enemies. Ik kan niet die niggas vertrouwen. Kan niet zit je net mee bouw. Een competitie aan me yo. Fuck het, noem het Lion Flow. Fuck het, dus kussen niet. Ons mij kan niet kissen niet. Ik aan die bezig niet. Fuck in de Ik zie net als niks niet. Zij zien mijn type niet, ze zien je riepen niet. Zij is je keeper niet. SES e skittery, die is mijn victory. En wat die al is Grammys. En wat die al van die ganglies, die al van die families. Wat die al van die beendwies. Gaan aan van die Grammys, aan van die penis. Ja, hij wil die menwies. Overdose van naar die Zenix. Ossas op Penix. Hij nigga liggen, je tire X. Hey, je tire X. Hij lief voor jou, vertel die VX. Vertel die VX. Zeven alle, wie is niet X? Wie is er niet X? Al die code in het en van mij, I'm no lazy. I've been licking and forgetting, dit it chase me? Praat dan achter mijn rug, can't face me En hij denkt zeker carrière hij gaat lol baby Maar fokken, ik, ik, ik de nieuwe beats en namen serie, ik kan niet meer vertrouwen niet Je weet die zes maar dus mijn me in en niet Oni Wat bij je op je internet, maar post die en zijn lonely Ik kan niet met die niggas, wat mij proberen nog klonen Ik zie niet hate niggas, zo we praten nog van liefde Alle verwacht, zij moeten hulle opbouw naar me nieten Alle maken zwak voor mensen, hij is en rieden Zolang ze iets voor alle kan doen, dan zullen tevreden en we staan ik als ze stippen op mijn uien. Kom hier met een kroonie, ik mijn uien team player. Wanneer loco man dia, lijkt alsof we loco kuien. Wanneer loco niet dia, zelfs zien die goede tijden. Ze vrouwen gaan het mini love, life like so so. Ze vrouwen gaan het mini straat, van wem like blow blow. Nigga voor je nephew, niet zo zet een biki coco. Ze zien het op mijn nigga, al wat ik kan zien is go go. Al wat zij zien is zo. comme moi, ouais, dessine.